сәлем достар сіздермен бірге қара бала мен бүгін сіздерге билайн номерінен қалай тегін 1 гигабайт алу керектігін көрсететін боламын ол үшін біз жұлдызша жеті топ әрмені теріп запрос жібереміз билайн номерінен өтініміңіз өңделуде жауап смспен келеді дейді смс күтеміз смс келді 1 гигабайт сіздікі жүз пәрмен немесе лайым қосымшасын тексеріңіз дейді жарамды мерзімі отыз күнге дейін ал енді міне қайтадан кіріп көреміз мобилайнға он сегіз жиырма сегіз қараңыздар міне он тоғыз жиырма алты болды бір гигабайт тегін берілді маған ешқандай қайтарымсыз рахмет видеоны көргендеріңізге подписаться етіп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар